Saluton, cae bonvenon venon a nia nova Zamenhofa medito. Mi estas heime, cae mi estas ordiganta mian apartamenton, aparte la quar mil libro in cio in eh, mi sendigis el Italio al Amsterdamu. Cae nu... Mi gioias havi la occasion a cum mediti cun vi por fari pausum to mi volas legi cun vi kai mediti cun vi sur kai vortoi qui in zamenhof scribis publice en linguo internazia en 1905 quin en eh, la gazetto fama antao la ocasigo de la unua congresso en Bologno Cemaro. Do, mi legos el pagio ducent tridec la finain rimarcoin. Ciui celas la giustan manieron honori lin, lau li. Temas pri la lasta alineo. Se la esperantistoi opinias che ili devas esprimi al mi sian dancon, mi tiun ci dancon ia ricevos en alia maniero. Tio estas referenzo al propono canti himnon al Zamenhof, cion li tute rifusis, gentile sed firme. Ciam mi vidos grandan successon de tiu afero, al cium mi, mi dedicis mian vivon, ciam centoi da cun patalantai amicoi, premos al mi la manon, cae promessus al mi che ili neniam cessos laboradi por nia fero, tio ci estos por mi recompenso, tutte sufficia cae multe pli agrabla. Ol ciui specialae honoroi, cio oni volus fari al mi, cae ciui nur venenus al mi lae stadon en la congresso. Do, ien la el tiro. Ciala mi electis tiun ci el tiron. Do, mi electis gi in char, mi pensas che gi havas universalan valoron. Do, la vivo de ni ciui estas ligata l'aula sozio al cion ni faras en la mondo. Cai, kio ni faras en la mondo estas la valora parto concreta por esperebbe pli bonigi gin to temas per niei clopodoi kai do se oni pensas che oni volas helpi nia in streboin effettive mi pensas che la plei bona maniero kion fari estas helpi al la fero mem kaj mi ne estas celanta nur esperanton do aligi al tio subteni en uh, varia formoi cura per uh, eble amica kai persona ingaggio se ne concreta almeno oni diru. Ausculte cae subtene la coro. Tion, mi pensas. Do, tio, mi pensas, che povas esti tio, povas esti la bona maniero. Do, esti proxima al homo e ni admiras che foie occasas che kiam oni pritaxas homon tre alte tre valora homo oni riscas pie piedestaligi gin Rin, perdono, piedestali di Rin. Kai pro tio tiu homo po va senti sin tre honorata sed anca o tre sola. Kai tion eh uh, volas. Do do mi pensas che ni devas cia memori che ciui ciui el ni estas nur homoi sen dependere la valoroi kai estas multe manieroi sentigi sin proxima al homoi kiu in ni pritaxas alte laula valoro do no. Do, mi pensas che estas cio por hodio. Mi dankas vin. Mi bon, bon desiras al vi felician finon de sabato. Kai gis morgau, kai kiel ciam, antauen, sen fine.